bon dia em va arribar una, una carta amb el fet de, que m'havien acceptat va estudiar a l'Escola Universitària Gim Bernat, que és un centre escrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. I, bueno, soc de Mallorca, llavors vaig haver d'agafar l'avió aquell dia, ben d'hora al matí, eh, un cop arribat a l'aeroport, agafar el tren, direcció plaça Catalunya, i allà vaig fer el transbordament per agafar els ferrocarrils de la Generalitat. La parada era Sant Joan, i encara ho és, i bueno, vaig baixar allà, vaig anar a formalitzar la meva matrícula i un cop fet tots els papers vaig demanar a veure on podia viure a prop de, de la universitat. I allà mateix a secretaria em van dir que a Bellaterra o al campus hi havia la vila. I bueno, vaig venir cap aquí a veure el que em trobava. I bueno, vaig baixar primer a l'estació de Bellaterra, um, vaig mirar per allà, no vaig veure cap cosa, vaig tornar a agafar el tren, a la següent estació, que l'Autònoma, i allà vaig baixar i em sembla que era l'edifici d'estudiants o d'informació de l'estudiant, em van comentar on estava la vila. Llavors, caminant, vaig agafar la, la rampa, la costa aquesta que puja des de l'estació cap aquí dalt, i res, vaig anar a agafar els papers per fer una preinscripció per, per poder viure aquí a la vila. Venia de Mallorca, el primer cop com aquell que dic va sortir a casa, tampoc sabia el que, el que esperar-me. Quan vaig arribar vaig dir, bueno, això sembla un hotel molt gran. Sembla un hotel molt gran, bastanta llibertat amb el sentit de que no hi ha cap porter, ni hi ha cap persona que t'estigui controlant l'entrada i la sortida, i bueno, la teva cuineta, la teva cosa al teu pis, i llavors eh, això trobo que, que et permet avançar i, i créixer molt com a persona. Per mi va ser una època de madurar molt, perquè com aquell que diu sortir a casa no havia fet ni, ni un ou fregit ni res. Llavors tot això t'ajuda molt a, a créixer com a persona i, i a aprendre a conviure, sobretot. El primer any tenia un mòdul i era el T106, si no recordo malament, i bueno, era a principi de curs setembre i em recordo fins a l'octubre ja no venia ningú. Dic, mira, tinc un pis de dues persones per mi sol. I bueno, un bon dia va aparèixer el Saro, un noi italià de Sicília, i bueno, amb ell vam fer la primera convivència, diguem, al, al primer any d'universitat. Hi havia més gent que també estudiava fisioteràpia com jo, llavors, bueno, interactuàvem o, o compartíem bastants moments amb ell. Recordo que ens dèiem la family, perquè bueno, el fet dels caps de setmana no marxar a casa o entre setmana no tenir ningú familiar directe amb qui poder recolzar-te, pues sempre aquella persona era la teva família, llavors érem la family. I recordo, bueno, el segon i tercer any de, de carrera, conviure amb l'Àlex, un noi de Tarragona amb el qual segueixo mantenint contacte, dues noies de Pamplona, la Cris i la Inara, també he tenint contacte, i hi havia un altre noi que no era fisioterapeuta, però com si ho fos, perquè de les hores que passàvem nosaltres és el Marc de Vic i diguem aquestes persones, juntament amb una altra noia que és la Laura, que era una noia que havia a Cerdanyola, també fisio, era una mica la, la nostra família, com aquell que diu. Bueno, com veieu, estem aquí al camp de futbol. El vam inaugurar o vam fer el primer torneig aquí a la vila. Em recordo que era a les 12 hores, no sé ben bé si va ser l'any jo diria que l'any 2001, que ja era... No, fue l'any 2000, 2000-2001, i bueno, vam fer un torneig de 12 hores i recordo que el meu equip pues, bueno, vam, vam quedar campions i bueno, com a premi o com a mèrit em, ens van convidar aquí un sopar a l'hotel de la vila i bueno, veig que ha canviat molt, aquella època pues, res, hi havia quatre pins o quatre vetos i era gespa natural, com aquell que vulgui dir, però després es va deixar anar secant i tal, i bueno, l'he vist per fases, va ser camp de terra un molt de temps, i ara veig que ja està condicionat amb les seves valles, la seva gespa artificial, crec que és una cosa bueno, que està bé i crec que és una bona iniciativa. Veig que hi ha lligues internes, que es poden a la lliga del club de residents o dels residents aquí de la vila. Trobo que és una molt important perquè bueno, és una manera de, de poder interactuar amb més gent, poder practicar esport i trencar una mica amb el, amb el dia a dia que, que ens trobem. Com a anècdota en, en particular em costaria quedar-me només amb una, però um, sí que m'agradaria recordar el, els dies que a vegades bueno, fèiem partides de cartes o alguns jocs i els perdedors havien de preparar el sopar per la resta. Llavors, aprofitant que era un lloc bastant multicultural o que trobàvem gent de, de totes parts d'Espanya, de, eh, sempre intentàvem fer pues, un sopar més o menys típic d'una zona o de l'altra. Eh, em recordo un dia que bueno, havien de preparar una truita de patates i el fet de voler girar la truita pues, a vegades és una, costa que, és una cosa que costa bastant i més si no estàs habituat a fer-la. Pues, me'n recordo que aquell dia a l'encimera <laughs> pues va caure bueno, tota la truita ja a sobre i sense voler dir res la vam tornar a muntar dintre la paella i es va acabar la truita. Un cop acabada la truita vam, bueno, i menjada també, vam, vam comentar l'anècdota amb la resta de gent. Sempre bueno, trobàvem cosetes així que vulguis o no, feien bastanta família o ens feien fer molta pinya i bueno, eren coses pues, a, a destacar. Arribem aquí que acabem de sortir de l'ou i marxem pues, sent una mica més persones o adults d'una manera o una altra. Eh, aprenem a conviure, poder, sí que és un, un entorn que no és ben bé la vida real, perquè aquí, clar, la gent que et trobes, pues, tot és ambient universitari, gent jove, amb ganes de, de viure, de fer coses i tal, Um, però sí que és veritat que fas coses que al dia a dia que a casa amb els teus pares no haguessis fet mai, com rentadora, rentar els plats, cuinar, etc etc eh, el fet de no tenir un control o no tenir ningú a sobre en qualsevol moment del dia t'ajuda a autogestionar-te una mica la, la teva vida diària, que jo crec que això és bàsic per, per després pues, doncs, bueno, aprendre a conviure amb feina, amb parella, amb amistats i poder conjuntar-ho tot i fer un dia a dia, doncs cosa que aquí doncs, això t'inicies amb aquest món i crec que fas una bona base per després construir-hi a sobre i poder anar doncs, madurant o creixent com, com a persona.